السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لفتح هذا الفيديو واللي فيه مراجعة أحدث منتجات هواوي الملبوسة وهي سماعة الأذن هواوي FreeBuds 4i شركة هواوي قررت أنها تصدر سلسلة ال FreeBuds وقالوا أنه هذه النسخة تعتبر أقوى بطارية في سلسلة هواوي FreeBuds وهي السماعات اللي بالأذن وتمتاز بالسيليكون اللي موجود آه، طبعا هذه الميزه السيليكون انه يحجب آه، في آه، طبعا يغطي مكان الاذن او فتحه الاذن ويحجب الاصوات اللي تجي من الخارج بكذا معناته تكون السماعه فيها ثلاث مميزات الاولى انها تحجب الصوت او تعزله بدون ما نفعل خاصيه العزل ثاني شغلة موجود فيها خاصية العزل وهي حجب كل الأصوات حتى تشعر بهدوء وأنت لابسها ثالث ميزة اللي فيها الاويرنس او آه انك تستكشف الاصوات المحيطة واستكشاف الاصوات المحيطة يتم عن طريق تشغيل مايكروفونات وتخلي الاصوات اللي حولك تجي لك يعني على سبيل المثال انت موجود في اجتماع ومركز بالاجتماع لو كانت السماعة عازلة 100% ما راح تسمع الأصوات لو ناداك أي شخص لكن إذا فعلنا خاصية الأويرنس راح يدخلنا الأصوات لو أحد ناداك وقال يا فلان على طول أنت بتسمعه يدخل لك الصوت مع الأصوات اللي جالسة تشتغل طبعا ما راح يكون فيه تشويش إيش اللي موجود بداخل العلبة ال USB Type-C أو الشاحن وعندنا كتيب التعليمات قطع سيليكون للأذن للتغيير وهذه ميزتها عدة أحجام في بعض الأشخاص عدة أحجام ما تناسب لهم في الأشخاص اللي تناسبه الحجم الصغير أو الحجم الكبير أو المتوسط وهذا شكل قطع البلاستيك اللي طبعا نحطها في السماعة وتكون بمكان الأذن ونجي الحين لشكل البيضة جميل جدا فعلا بدون مبالغه شوفوا شكلها كانها بيضه كاني شايل بيضه في يدي بيضه فعلا <laughs> او بحجم البيضه يلا نتمقل شوي او نجلس نتفرج على شكل العلبه شوفوا كيف شكل العلبه هذا من الامام وفي زر يوضح لنا هذا الزر اللي هو انها جالسه تشحن الان من الاسفل موجود منطقة الشحن USB Type-C بهذه آه، الجهة اليمنى لو تلاحظون هنا هذا الزر هنا الزر هذا طبعا آه، إذا علقنا عليه ممكن نسوي لها مزامنة مع الهواتف وبقول لكم معلومة مهمة السماعة هذه تشتغل على البلوتوث معنى كلامي أنها راح تشتغل على هواتف هواوي أو هواتف تعمل بنظام الأندرويد أو حتى هواتف الآيفون وكذلك ممكن تشتغل على اللابتوب ممكن على الأجهزة اللوحية لأنها بلوتوث بكل بساطة والبلوتوث على طول يتصل طيب. نطلع واحدة ونشوف شكلها انسيابية جميلة جدا هنا مكان السماعات وهذه المنطقة تدعم اللمس مثل نقرة نقرتين يعني نتخيل انه واحد يجري الان واذا كانت تسقط من الاذن او لا بقى كويس حتى الان كويس طبعا مغناطيس عشان ترجع على طول في العلبة نشوف طريقة المزامنة مع هواتف الهواوي والطريقة بكل بساطة نحط جوال هواوي والسماعة جنبه فعلى طول راح يطلع لنا انه فيه سماعة هواوي حابة تتصل بالجوال وطالع لي كونكت الحين ربطناها وش هو التطبيق اللي ممكن احنا نستخدمه في اجهزة الاندرويد او نستخدمه في الايفون على اجهزة الاندرويد في تطبيق اسمه المعيشة الذكية هو تابع لهواوي او اسمه اي لايف في آه، الايفون في تطبيق اسمه Huawei Health اذا حملتوه راح يتصل بالسماعه وش في خيارات في هذا التطبيق نقرتين شغل لي آه، مقطع موسيقي نقرتين ثانيه طفاها نقره مطوله على اليمين الحين عزل الصوت نقرة ثانية طويلة الحين أسمع الأصوات المحيطة شغل لي الميكروفون أه صرت أسمع صوتي يرجع لي طيب خلنا آه، أغلق هذه الخاصية كاملة خلاص off. طيب نقرتين شغل لي مقطع موسيقي وش اللي يميز هذه السماعة؟ طبعا وجود مضخم وجودة في الصوت عالية بحسب قول هواوي لأنه قالوا إحنا طورنا في هذه السلسلة وخصوصا في ال FreeBuds 4i وخلينا فيها مضخم صوت آه، جودة الصوت أنقى بالإضافة إلى ديناميكية عمل السماعات بداخل الأذن نتكلم الحين عن البطارية طبعا البطارية أدائها يختلف بطريقة استخدامك على سبيل المثال إذا إحنا مشغلين الأويرنس معناته شغلنا السماعة والميكروفونات عشان تدخلنا الأصوات هنا بتستهلك أكثر لكن لو قفلنا عزل الضجيج وقفلنا الاستماع إلى الأصوات المحيطة راح تستمر معنا في العمل إلى عشر ساعات يقول لك ممكن تشحن هذه العلبة عشر دقائق وتعطينا عمل أربع ساعات موضوع جدا في تحدي وكثير من الشركات تبحث على موضوع البطارية وفي الختام بقية المواصفات كلها راح أكتبها لكم في صندوق الوصف الديسكريبشن راح نتكلم عن السعر سعر السماعة هواوي FreeBuds 4i 329 ريال وفي الختام هذه أطيب تحية أقدمها لكم أنا طارق الجاسر وأتمنى أني أعطيتكم كافة المواصفات والتفاصيل عن هذه السماعة شرفوني في الانضمام لقناتي على اليوتيوب وأيضا ضغط زر ال like ومشاركة المقطع وأيضا على حسابي بتويتر طارق الجاسر أتمنى تكونوا دوما بخير وسعادة وفي أمان الله